Saluto al ciu, jen ivo dia via dio, kai hodia mi vos paroli al vi pri afero, kiu tre ege genas min. Kai tiu afero estas kiam alia homoi estas malfruai al aventui, convenui, rendevui, kai tiel plu. Do, exemple se vi ĉu spectis la filmon um, hazarda konversacio kun esperantisto vi verŝajne konas la esperantiston kaja li aperis en tiu filmo kaj mi memoras kiam ni planis tiun uh, rendevuon li diris al mi ĉar uh, uh tiutempe uh, estis sabat uh, sabate li dis ke li venus uh, yela deke nua di manche ka mi dis ah, bone bone bone cha mi si ke fakte li neniam al venas juste tempe do mi supposes ke eble li venus ie la dec-dua, au eble la unua post-hag meze, <laughs> se ciu vi povus supposi, ciam li vere venis, li vedis inter la quvara cae la quvina. Do mi attendis la tutan tagon haeme, fur li, cae li nud venis ie la fino de la tago. Do, tie la filmo estas tiell malhela, ciar, mi nur havas unu lampon kai mi ne povas tiel bone lumigi la la chambron fakte mia lampo Mi fakte trovis ĉi tiun lampon kiam mi promenis al la supa bazaro. Mi trovis ĝin eh, je la flanko de la vojo kaj mi staris tie dum iom da tempo kaj ĉarkaŭ edigadis tiel kaj diris: "Hmm. Ŝajnas ke neniu volas ĉi tiun lampon kaj do mi ŝtelis ĝin. Vere ne estas Mi vere ne ŝtelis ĝin, ĉar neniu volas ĝin. gi simple estas je la flanko de la vojo. Ĉu tio estas estas ŝtelo aŭ ĉu mi simple reuzas ĝin? <laughs> Do, um, mi ne havas uh, tiel bonaj lampoj, sed Mi supozas che mi devas esti iom felicia, char facte estas kelkain foioin in mia vivo, ciam li facte ne venis al kunvenoi. Do, exemple, um, ehm, anta multe da monatoi, um, ehm, li didis kelk uh, foje ke li venus al film tago e kai alia evento kai fakte ne ni venis kai kia mi telefonis al li li ne prenis mi an telefon vokon kai ti am ne al dis de li dum kel kai se mai noi kai ti am hazade eston tetze li sendus al mi mesajon o oh, pardon men mi forgeses per ni a kunveno mm, chu vi sapere <laughs> do <laughs> mi supposas che mi devas alcutimigi al eh, tiwi homoi kai ankau mia edzino ankau ciam estas fruai al eventoi do exemple dum nia nua rendevuo Um, mi diris al si ciam vi volas renconti, ca si diris, oh, mi volas renconti sabate, um, ehm, ca ehm, mi diris, ciam vi volas fari, oh, mi volas iri al restauratio, ca el spesi vian monon, si ne vere diris tion, sed tion si volas fari, um, ca mi diris, bone, bone, bone, mi, uh, Mi telefonos al restauratio, mi uh, mendos tablon pod ni, kai, uh, kai ni povos iri al restauratio, kai mangi, kai kune babeli por uh, pli um, coni uno la alien. Kai si diris, ho, bone! do mi telefonis al la restauratio kai ili di uh, ili diris o yes vi devas esti um, ci tie la tempo um, kiam vi just didis chara se vi estas malfrua uh, eble la tablo um, estos uzata de ali homo cham nia restauratio estas sufiĉe fama kai mi des bone bone mi estos tie just a tempe kai tiam mi idis al la restauratio mi sidis mi attendis minuto in mi mendis mi mangis mi for the trinkis kelkain um, trinkajoin tiam mi ludis con la posta telefono, ancora ho ne venis kai mi commences pensi eble ble ci tu vedino vera nevola so min. Chi ne, mi esse til bel aspetto, chun bel aspetto, chun ne. Sed ci ne venis dum muta da tempo kai mi commences per parli mi a nefero in porfo idi. Se an idis la restaurazione sed estis dis alia gruppo che volas usi la tablon che mi dis have Ni devas fo idi kashi des, oh, bone bone bone. Doni idis al loka china restorazio. Um, Kai in fact, post tiu evento, si ciam estos almenau um, ehm, dec minutui malfrua al ciu evento, cae celc foie si estos celcae horoi malfrua al ciu evento, cae parescao ciui, en mia vivo, estos malfruai al rende mi ne povas compreni gin, ciam mi organizas tempon cun alia homo, mi, mi volas esti tie giusto tempe, char mi ne volas geni ilin, do, shainis ke alia homo, vere ne zoregas pritio, mi ne volas plendi. Mi ne plendas hodiaŭ. <laughs> Mi simple estas uh, mi, mi simple amuzas min pri la fakto ke ĉiuj en mia vivo estas malfruaj kaj mi estas unu el tiuj homoj kiuj ĉiam ĉiam volas esti tie ĝuste tempe. Do, jen ĉio. Do, mi supozas ke mi ankaŭ havas demandon por vi. Ĉu ankaŭ vi estas malfrua al ĉiu evento aŭ ĉu ankaŭ vi estas unu el tiuj homoj kiuj volas esti tie ĝuste tempe. Do diru al mi, pri vi. Char mi volas si qui al vi estos uh, eh, genai homo se mi iam ain den contigios kun vi. Ne gravas, ne gravas. Do diru al mi vi ain Um se vi shatis chi tiun filmon shatu gin disconigu gin kiel chiam um abonu uh, eh, mi an kanalon se vi an kora ne abonis kan mi vidos vin el venonta filmo kai se vi ne estos ti mi trovos gvin kai mi vomos sur vin kiel mi dites mi vomos sur vin mi nesias o mi jus ludis uh, lefo de domi mi estis zombio en la ludo ca mi vomis sud mu <laughs> multe da homoi do mi estis, uh, uh, uh, tio estes iom yes, do gis